Je suis devenue une athlète pour le royaume des cieux. Jésus m'a entraîné pour atteindre l'objectif et saisir ma couronne de gloire. Je suis devenue une athlète le royaume des cieux. Jésus m'a entraîné pour atteindre l'objectif et saisir ma couronne de gloire. Il est mon entraîneur. mon entraîneur. Il me prépare à achever la course. Je suis devenue une athlète pour le royaume des cieux. Jésus m'a entraîné pour atteindre l'objectif et saisir. prépare à la ligne d'arrivée Il est mon entraîneur, il est mon entraîneur, il me prépare à achever la course. À achever la course, à la ligne d'arrivée. tu as la victoire. À la ligne d'arrivée, je le verrai. Il me prendra dans ses bras et me dira, c'est fini, bravo. Ma vie, tu as vaincu. je j'ai dit, afin de courir avec constance, afin de courir avec persévérance. Il est mon entraîneur, il est mon entraîneur, il me prépare à la ligne d'arrivée. achever la course. Il est mon entraîneur, il est mon entraîneur. Il me prépare à la ligne d'arrivée. Il est mon entraîneur, il est mon entraîneur. Il me prépare à achever la course. À achever la course. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, afin de courir avec constance. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti afin de courir avec persévérance. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti afin de courir constance. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti afin de courir.